と集合語テストしたいなと思いますそんな今さらもう完璧なのにさ、はい、そういうことやるわけはい、サブです。シャドウです。 マのえっと今日は何をしますか中国語があるっていうことはテストかしらテストじゃないですけど、うん、あと中国語と日本語ねなんかに、うん、同じ漢字あるいは同じ言葉ででも意味ちょっと 違うっていうのがありまして結構面白いなと思いますあ結構多いよね、はい、そういうのね、はい、そうだからサムにちょっと集合語テストしたいなと思います、そんな今さらもう完璧なのにさ、はい、そういうことやるわけ <laughs> はいわかりましたちょっとサムにテストしてみたいと思いますサムは多分で6年間も留学してて、うん、結構 中国語上手じゃないかなと思いますけどはいじゃあ早速始めましょうか簡単なのはやめてね完璧だからはいじゃあ、あの中国語のと日本語同じ語彙は、うん、ここここ出しますそれからサムに当ててまあ多分簡単なものがあれば難しいものあるかもしれないから、今日 さんもね何点取れるかちょっとお楽しみに、はい、じゃあ、うん、早速始めましょうイエーイ、カモン、はい、はい、じゃあまずはいこちらはい大丈夫大丈夫はいじゃあ、うん、中国語の意味は何ですか大丈夫ねうん中国語の発音を、はい、してみてくださいこれもテストです、うん 大丈夫違う大丈夫 <laughs> あちょっと待ってオーマイガッド全然合ってない大丈夫ですあそうだ夫婦、はい、だからじゃあ中国語の大丈夫ってどういう意味ですか丈夫が男の人 だからだから大きな男の人巨人あちょっと惜しい、まあ、大きな男は近いですけど、うん、でも丈夫って旦那さんです夫そう旦那さんです夫だ、うん、立派な旦那さんっていう感じですああ褒められちゃった <laughs> お前じゃないよあ違うの違いますはいじゃあ第1問はじゃあ1点あげます 1点あげます <laughs> で1問何点なの1問1点ですあじゃあ丸々1点くれたのはい1点ですわお、はい、じゃあ第2問はいあれなんか緊張してきたのは何でだろうはいじゃあ日本語を読んでみてくださいこちら読んでみてください、カレ可憐はい中国語の発音は可憐はいじゃあ中国語の意味はあこれは かわいそうはい <laughs> 意外と2点 <laughs> <laughs> はい次はこちらはい小人はいじゃあ意味はお子様子供それは日本語の意味です全く違います小人 首取ってどういう意味ですかちっちゃい <laughs> 全く違いますあれシャオじゃんあ気がちっちゃい人だ全く違います <laughs> あれあれシャオじゃんうん小さい人だよねはい小さい人だよねうん肝玉が小さい人はい肝小心者 全く違います。はい。赤ちゃん。違います。 <laughs> やべ。正解は、品がない人。あ、そうなの？そうです。品がない人、まあ、簡単に言えば下品な人。そうそうという感じですね。確かに。品がない人。これは悪い意味ですか？悪い意味です。 そうなんだね、はい、じゃあ今回は0点ですあれ悔しいななんか0点です、はい、じゃあ今まで3問出して 2, 2点、うん、はい次に行きますこちら日本語の発音は娘中国語の発音は、うん、じゃあ意味は <laughs> なぜかこのこの今回のチャレンジすごく楽しいかもしれない 娘注文の意味が娘ですかお嫁さん全く違いますお姉さんお外ずれ人だよねそうだよ承知全く違います奥さん、はいはい 全く違いますおばあさん、はい、時間来ましたので <laughs> あれこの意味はお母さんですえ台湾台湾でも使うこれはねまあ古代ああるいは時代劇の中でよく使われているわかんねえよそんなわかんねえよ <laughs> はい 次に行きます <laughs> 次に行きます卑怯、い、えいえ台湾は台湾の実体劇みんな、ね、たくさん見てますからこれ子供だって理解できる言葉です、はい、次に行きますあそういえばご褒美あるのかしら多分バスケームだと思うは <laughs> い、 <laughs> うん、はい、じゃあ後でバスケーム考えましょうねはい、じゃあいいですか次にうんはい こちらですこちらですじゃもうドキドキする見たくないわ日本語は手紙中国の発音お願いします小紙はい意味はトイレットペーパーすごいねピンポーンじゃあ5問の中で3点これは主に中国大陸で使う言葉で、うん、台湾では衛生紙 と言いますと言いますはい、はいうん、次に行きます第6問目はい日本語の発音は日本語の発音、うん、暗算中国語の発音は暗算そうじゃあどういう意味ですか <laughs> 何これ <laughs> 算ワ C の算関係ある 説明早くお願いします中国語の意味これは名詞形容詞何動詞に当たります動詞に当たるはいアンスワンはい悪い意味悪い意味はいアンスワン最悪 違いますえこれ台湾使ういっぱい使いますあそう、うん、ごめんなさいわかりません何これはいじゃあ0点ね6問の中で今3点アンスワンの意味はこっそりたく企むそうなんだそうなんですはい悪い意味として使われています 第七問目に入ります、はい、怖い怖いこれ多分簡単だと思います、うん、はいじゃあ日本語の発音は怪我中国語の発音は怖い方はい意味は私のおかげです えポジティブ、な意味、うん、これはネガティブな意味ですネガティブ私のせいですはいその通り <laughs> じゃあこれ時間時間超使っちゃったじゃん第8問目はい日本語の発音は清楚中国語の発音は清楚これは多分簡単でしょう、うん、はい、意味ははっきりそうです はいじゃあよかった1っ分五点八問の中で五点ねうんはい、はい、終わりです今日の中国語チャレンジどうでしたかつまらない簡単すぎる <laughs> じゃあ今回の動画楽しかったです皆さん楽しかったですかよかったら <laughs> よかったら楽しかったら、高評価と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 当ててみて温め当ててみて温めてみて <laughs> 当ててみてごいよはい